Давай ще раз, щоб ти поїхала подальше. Так гарно їхала. Ти що мене знімаєш? Да. Привіт. Сейчас. Ще Да. О, опять повертаю. Опять повертаю. Ні, все-таки треба ноги рівно. Так, читай, оператор. Телеоператор. <laughs> Понесло. Жива! треба не ховати, а отак ось. Тоді ти спокійно ними управляєш. На. Що ми всі катаємося, а наш дядя Валера тільки знімає. О, ти мене знімаєш? <laughs> Я тебе. Анжела, сідай. А, Анжела позірує. Сідай, поїхала. Це її зими буде тільки два дня. Анжела, я жду. Да. О, нарешті всілася, ножки рівно поїхали. А, давай. Перчатки одівай, Анжел, ти ж будеш падати. Ножками будеш тормозити. Ти вже поїхала? Е. Ой, тільки не на мене, будь ласка. <laughs> Є, клас, клас, клас. Клас. Получилось? Зими буде тільки два дня, треба ж. надо ж попадати, повалятися. Чуєш, як рипить сніг? Ой, така при... Сніг як рипить. Мороз и солнце, день чудесный, Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Вечер. Ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна... Да, можно. А, э, вперед, вперед, вперед! Вперед!